Vera Hirich was killed when a Russian missile hit her home in Kiev on April 28, 2022. She was a producer with RFERL's Ukrainian service. Her colleagues at the service's investigative unit, Schemes, have pieced together the events that led to Hirich's death. And they have confronted some of the key figures in the Russian chain of command responsible for deadly attacks on Ukrainian civilians. Ігор Homenko was walking past Hirich's apartment building when it was hit. Я повертався додому, почув, як зашипіло, наче балончик фарби, звичайнісінький, десь 3 секунди, перший вибух. Якось все сповільнилось і все наповнилось червоним кольором. І я навіть не контролював своє тіло, просто воно розвернулося і почало бігти назад. Виживе? Дивіться, машина звідки від'їжджала? Я дуже швидко біг, і коли я вибіг з того полум'я, я почув друге шипіння. Я впав обличчям купу розбитого бетону, і він дрібний, як мука, я вдихаю, і він наповнює мені легені весь рот. І за третім подихом я зрозумів, що я вже задихаюся. Потім я дізнався вже на другий день, що загинула одна жінка. Мені казали, що це журналістка. Позвонили наші друзі вони дивились чи телебачення, чи звідкись вони побачили ці кадри, і нам телефонують і кажуть, ви знаєте, що в будинок віри попала ракета. Ну, Для нас була це новина. Потім ми почали дивитись кадри і зрозуміли, що ракета влетіла не просто в будинок, а прямо в її квартиру. Я вот до утра звонила всім. Под утро мне сказал милиционер, э, эти, в нацполиции, что если она так и не вышла на связь, и я не могу с ней связаться, что я с утра должна приехать и сделать заявление. Но с утра я уже не стала ждать, я с утра уже поехала туда. Я приехала на место, было очень много иностранной прессы. Я поняла, что попала прямо в Верону квартиру. И тут подъехала спасательная машина вот эта. И мы подбежали к Тане, с- к этим спасателям, и я говорю, я вас очень прошу, пойдите туда, проверьте. Вы понимаете, это ее квартира, и у нее телефон. К- Вроде как не берет трубку. Спасатели пошли туда. Они когда пошли туда, они начали крутить головами, и я говорю, Таня, Таня не слышит телефон. И они действительно нашли телефон, Я навіть часто згадую останню нашу розмову з нею в день її смерті. Вона мені телефонувала буквально за, тр- за 4 години, десь за 4 за 5. Але закінчилась наша розмова тим, що вона сказала: Ну, ми з тобою тоді зізвонимося на наступні дні. Люблю тебе, сину. І я сказав, я тебе люблю, мам. І це для нас не було типово. Тобто е, це не було те, що. Це не був рутинний момент, це це, це, це те, до чого ми дійшли з часом. Ем, І <laughs> це була остання моя розмова з нею. Vera Hirich's home was almost completely destroyed. You could only recognize the stove in the kitchen and her slippers in the rubble. This video of Vera Hirich was recorded a month before Russia launched the full-scale invasion of Ukraine in February 2022. In an online English lesson, she talks about her apartment which she had recently moved into. Yeah, it, it was it, uh, finally got completed uh, in uh, late, and I moved there in late uh, November. The only thing which I had uh, was my bed, and the, the rest I have to to to acquire. But at least it's already fu fully livable, except that the uh, heating system is still I mean, uh, works uh, uh under uh, like some kind of temporary scheme. It's not uh, working the, the full capacity. So to put it like in simple words, it's it's cold. RFERL's Schemes investigative team began to probe the circumstances of the attack to determine who should be held responsible. There were remains of missiles both inside and outside the building. The team collected photos and videos of them to identify the type of missile used. В процесі е, огляду і вилучення речових доказів також вже підтвердили, що це була ракета Х-101, що ми ще сумнівалися, яка марка ракет була. І вже по, по цих ознаках вже було встановлено, що це є дійсно ракета Х-101. Ось ця частина лежала в Ці, Да. ці, ці Це частини на другому в де поверсі. жила, жила ж? Віра. Це в частині. Да. Прям залетіла Прямо, ракета. прямо, Да, прямо в квартирі. Безпосередньо. Ці ці, ці і ці. Russian officials have claimed the X 101 is a high precision missile. Ukrainian experts disagree. Є моменти, коли вони прилітають доволі точно, є коли відхилення сягає 200 метрів. Ну це вже не йдеться про високоточну зброю, про як вони позиціонують, грубо говоря, точність в форточку Про це не йдеться. Коли запускали таку ракету, чи могли усвідомлювати, що вона е, може відхилитися і потрапити по циві... Цілком. цивільному населенню? Цілком. An investigation by Bellingcat, The Insider, and Der Spiegel discovered a secret Russian unit that programs the trajectory of missiles. The investigators connected calls from this unit with missile strikes in Ukraine. They shared phone metadata from April 28, 2022 with Schemes, which analyzed them. Igor Bagnyuk, identified as the head of a secret unit, spoke with Stanislav Minkov from the team that programmed the routes of X 101 missiles. He also spoke with a man registered at 19 Znamenka Street in Moscow, which is the address of the Russian General Staff. The man's name is given as Vyacheslav Anatolievich Alexandrovich, and journalists from Schemes gave him a call. Чувствуете ли вы ответственность за то, что ракеты Х-101 ударили по мирному городу Киев 28 апреля и попали в жилой дом? правильно же? Ну, не совсем вас понимаю. Вы можете ответить на вопрос? Вот ракет, ракеты... Р... себе яму туда. Она скоро ваша будет. До свидания. RFVRL e also managed to call another employee, who was previously identified by journalists as being involved in programming the trajectories of X-101 missiles. This is Alexei Butyektin. Алло, Алексей Петрович, как вы относитесь к тому, что ракеты, программируемые вами, летят по мирному населению Украины? Из Украины. Ну, и нафига ты мне звонишь? Хочу понять вашу позицию, почему вы этим занимаетесь. Ну, у тебя своего президента спроси и все. А что я должен у него спросить? Мозги включи. Что я должен у него спросить? The Hirich family has relatives in Russia. Мы с ними порвали відношення. Як звірить трапилось, то мы. Двоюрідний брат, рідний брат. І там сім'я. Чи до загибелі віри якось там трималося. Холодно було, відносини холодні, а після загибелі віри не розмовляю. Вони розуміють, через що це трапилось? Ну, звичайно. Та ви знаєте, ще й діяльність у них така у одного із племінників моїх. Він працює на першому каналі російського. І що він там робить, ви уявляєте собі. І жінка веде новини. Так що вони повинні уявляти, але і сказано, мабуть. Для мене ці люди вже мертві. Для мене цих людей не існує. Я не кажу, що навіть якби вони мали якесь щире співчуття, що для мене це мало би велике значення. Але принаймні я б міг би до них трошки більше поваги ставитися, якби це було так. According to the official Ukrainian investigation, the missile that hit the building with Hirich's apartment was fired from a Tu 95 strategic bomber. Forensic experts traced the flight trajectory of the aircraft and missiles. Нами було розрахований час підльоту. Він складав 2 години приблизно, тобто десь в той час він якраз і вони і е, попали. 2013 це було. Ракетні обстріли були здійснені е, з ракетоносіїв Ту-95 МС ем е, з району Каспійського моря, саме з аеропорту Енгельс. In the first days after Russia's attack last year, Vira Khiric's parents found themselves under Russian occupation north of Kyiv. Весь березень ми з Вірою комунікували винятково про наші родини. Ось тому, що її родина була в окупації там в мішаєво моя в окупації в Ірпені, і вона. Як людина дуже емпатична, а Віра завжди переймалася за людей, яких ми пишемо, за своїх колег. І вона фактично щодня запитувала, як справи в твоїх, як справи. Можу сказати, що стала мені як е, ну, такою приятелькою в найкращому розумінні цього слова. Her final story was about an 87-year-old Holocaust survivor who had escaped from Russia's assault on Mariupol with the help of her niece. Hirich was the producer, and Taras Levchenko, the reporter. Одразу я теж зателефонував Вірі, я про це все розповів, про цю зйомку. І перше питання було вірене, як ми можемо цій жінці допомогти. Можливо, ми можемо поділитися контактами якимись з нею. Їм же немає де жити. Тобто там виїхала з Маріуполя, це ціла родина, жити їм не було де. Ось. Це був останній раз, який я з Вірою говорив по телефону. Я вам привезла Верочкин портрет. Эта художница из Литвы нарисовала Верочкин портрет. Вот я вам его передаю. Да, это рисунок. Да. Я вважаю, що за, за, за її смерть відповідальність несе як керівництво Росії, як сам Путін, так і е, командування російської армії, так і той, хто віддав наказ про цей ракетний удар, пілот, який е, пілотував е, цей бомбардувальник, який е, чи винищувач, який запустив цю ракету. Я вважаю, що всі вони повинні нести відповідальність.